इन्फिनिटी वॉर में जितने भी सुपर हीरोज मरे हैं उतने हीरोज आज तक एम की किसी भी मूवी में नहीं मरे और अब देखना ये है कि Avengers four the end game में कौन से एवेंजर्स हमें अलविदा बोल देंगे Avengers four the end game का ट्रेलर रिलीज हो गया है मामल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बाबिस फिल्म कई अनसुलझे सवालों का जवाब दें रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म टोनी स्टॉक उर्फ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की आखिरी फिल्म होगी ट्रेलर में भी इसका बड़ा हिंट मिला है एवेंजर्स फोर के ट्रेलर के मुताबिक टोनी स्टार्क स्पेस में ही फंसे हुए हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स को मैसेज भेज रहे हैं टोनी कहते हैं कि पेपर जब तक तुम्हें ये रिकॉर्डिंग मिलेगी मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूँगा हर स्टोरी का अंत होता है लेकिन इस तरह से जीरो उम्मीद के साथ स्पेस में मरने का सौभाग्य सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मिला है टोनी कहते हैं खाना पहले ही ख़त्म हो चुका है ऑक्सीजन भी कल तक ख़त्म हो जाएगी लेकिन आखिरी सांस और आखिरी दम तक मेरे साथ सिर्फ तुम्हारा ही नाम रहेगा रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉबर्ट डाउनी जूनियर का इस फिल्म के बाद मावल स्टूडियोज के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है इस ट्रेलर से हमें ये तो पता चला है कि आयरन मैन मर चुके हैं पर क्या कैप्टन अमेरिका भी मर जाएंगे आयरन मैन के अलावा कैप्टन अमेरिका का सफ़र खत्म होने की भी संभावना है फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग खत्म होने के बाद क्रिस इवॉन्स ने इमोशनल पोस्ट लिखा है इस फिल्म के बाद क्रिस का भी मार्वल स्टूडियोज के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ट्रेलर में कैप्टन अमेरिका कह रहे हैं कि अब जो जंग होगी आखिरी जंग होगी कैप्टन कहते हैं कि अगर अब हम हारे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी